need consumables. Connie, look, कहाँ से आते हैं いわ One hour later. हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद ए <laughs> बाबा एक और झका दिखाओ क्या हाँ? इधर अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग लो मत करो रहने लो रहने बहुत बुरे लग रहे हो तोबा तोबा तोबा थारा मूड ख़राब कर दिया मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए ma che giustare